大家好，我是斯蒂芬。你可能在社交媒体上看过了各种教学，或是甚至找了健身教练，想要练成有肌肉或是比基尼体态的身材。但是你可能还是不大了解你的身材变化过程会是怎么样的。今天我要在这个影片里用我自己的例子，告诉你，在自然健身不用任何药物辅助的情况下，不管是从胖还是瘦，到达一个有肌肉线条体态的身材。 的变化过程是怎么样的？如果你是第一次来我的频道，我会在我的频道把健身的相关知识还有细节，用最简单易懂的方式解释给大家。那现在让我们进入今天的影片吧。我从小就是个小胖子，后来在国中到高中的时候，我自己执行了很严厉的减肥计划，然后就一路保持着很瘦的身材到大学毕业。一直以来，我自己断断续续都有在健身，但是体态并没有很大的改变。 毕业之后，我开始非常认真的研究如何正确的健身来达到自己想要的身材。那经过了几年不断的学习、尝试还有修正，我达到了我目前的体态。在今天的影片中，我主要讲解体态变化的过程。至于如何正确有效率的改变体态，我会在以后的影片里面一一做详细的解释。首先，我先解释减重的部分。你可能看过两种减重前后的对比照片。 第一种是在减重时没有任何的健身基础，那虽然当时减重时我有做运动，像是跑步和打篮球，但是没有做重量训练，饮食上也就只知道要少吃而已，没有去注意呃各种营养素的摄取量，所以虽然是瘦下来了，但是看起来是没什么肌肉的体态。而第二种变化就是在开始减重时已经有一定的健身基础了。 增加肌肉已经增了一段时间，身上有一定的肌肉量了。加上减重时配合正确的训练饮食来保持，甚至增加肌肉量，那减重后的体态就会看起来是有肌肉的样子。接下来我要解释有瘦变成看起来有肌肉的过程。增加肌肉有两种方式，一种是先增加肌肉再减掉脂肪，那一种就是增肌和减脂同时进行。 这两个方式的实际执行方法和大概需要花费的时间，我会在以后的影片里做详细的解释。那这两种方式我都有试过，对我来说，先增肌再减脂来达到目标体态的效率是比较快的。但是我是经过差不多三次长时间的增肌再减脂肪的过程，才从我之前很瘦的身材达到目前的体态。因为在增肌的过程中，一定多少都会增加一些体脂肪。 而增肌的效率会因为体脂肪率的增加而降低，所以当我体脂肪率增到大概百分之十八到百分之二十左右，我就会把我的体脂肪率再减到百分之十二之后，再开始我下一阶段的增肌过程。时间上，因为我平常要上班，加上体力有限，所以一直以来我每周平均是练四次左右，每一次大概是一到一个半小时。如果从以前尝试和摸索的那段时间开始算。 到后来有了正确的训练和饮食观念，我大概是花了三年的时间，从我之前很瘦的身材达到现在的体态。但是我想告诉大家的是，每个人有的时间和体力都不一样，所以进步的速度也不同。所以这些数据只是给大家做一个参考而已。我会在未来影片中详细跟大家分析每一个体态变化阶段所该做的事情。 希望让大家可以在自己有限的时间和体力内，用最适合自己的训练和饮食方式，在最短的时间内达到自己想要的目标体态或是力量增长。谢谢大家收看，喜欢我的影片记得帮我点个赞，并留言告诉我你的问题，还有以后想要看到的内容，我都会一一的回复。也记得订阅我的频道，并开启小铃铛，这样以后你就不会错过我的每个新的影片哦。那我们下次再见，拜拜。